vita, arte parita, inventita. Saluton cae bonvenon al nia nova episodo. Mi tui donas la parolon alla medito hodiaua, do resto con ni, come meditu con ni, dankon. saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi ligas el tiron el uh, speciala articolo el uh, la gazeto la esperantisto kiu aperis origine en uh, la russa char temas pri la motivoi lau kiui Zamenhof prescribis Esperanton al la censuristoi de Ruslando, char antau ol publicigi ion ain en alia lingvo oni devis obteni la permesson de la censuro sia tempe. Mi legas el pagio ducent dec tri de la originala vercaro, chi el cutime. L'asperto montris che la estonta lingua internazia devas esti creita artefare, char un flanque la mem amo de la popoloi neniam permessos, che lingvo de uno, ia, ein, popolo, farigiu dominanta, cae ali flanque, ciu e la existantae lingvoi, ciel combiniginta blinde cae sen controle, estas tro malfacila por lernado. Cara e sequanto e della medito serio, mi forgesis pri citiu texto, mi devas diri, mi preteratentis gin en eh, la antauai tralegadoi in mi faras de tempo al tempo de la originala vercaro, char shainas al mi che gi estas tute, ni diru ex moda, sed vere citiu presento de la chialo i malanta o esperanto laula perspectivo de Zamenhof compreneble fin fine interessigas min hodiau. Char mine comprenas pri kia sperto Zamenhof estas parolanta. La tuta historio de la homaro estas interplecto inter dominantai cae dominatai lingvoi cae la respectivai gentoi au popoloi, compreneble. Do mi ne comprenas, cial Zamenhof citie presentas la feron ciel tute ne evitebla. Lingvo internazia devas esti creita artefare. Eble tio estas retorica strategio de Zamenhof. Mi vera nescias. Sed oni ne niam devas forgesi, mi pensas, la adressatoin in de la messaggio e de Zamenhof kai de alia e comprenemle. oni pova astute misinterpreti ilin. Do ien cio por hodiau dankon pro via atento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.